¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Inmobiliario, bienvenidos a este tercer video de respondiendo preguntas relacionadas con la forma en que se deben hacer los incrementos y los reajustes a, los, a las rentas de los contratos de arrendamiento. Si un contrato de arrendamiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿qué incremento se le aplica? ¿El del 2018 o el del 2019? si el contrato de arrendamiento tiene vigencia hasta 31 de diciembre, significa que las renovaciones empiezan los primeros de enero. Y el primero de enero ya es el año 2020 y el reajuste a partir del primero de enero del año 2020 se rige con el IPC con que cerró el año 2019, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2019. Ese IPC o el IPC del año 2019, que en este caso es 3.80, es el con el que se va a aumentar ese contrato de arrendamiento. Pero lo interesante de la pregunta es, ¿cómo sabemos cuánto es el berraco incremento del IPC el 1 de enero del 2020 si el porcentaje lo determina el gobierno como 4 o 5 días después del mes de enero del año 2020. Y esta es una de las cosas por las cuales por la cual yo creo que la ley es un poquito, si uno la, interpreta, no, si uno la mira con mucha literalidad, literalidad, pues entonces uno diría que las personas, los propietarios, los arrendadores, inmobiliarias que tienen contratos que arrancan el primero de enero de, de cualquier año, mm, y que se renuevan los primeros de enero, entonces no van a tener la oportunidad de preavisarle al arrendatario cuánto es el máximo que van a, a reajustar. Es imposible saber cuánto es el IPC el primero de enero de cada año. Por lo tanto, nos podemos inclinar por pensar que si yo dentro del mes me entero cuál es el IPC, en ese momento le puedo notificar al arrendatario con fines retroactivos para el mes de enero, es decir, para el primero de enero, y le dijo, ah señor, el incremento fue 3.80%. Siguiendo esa lógica literal de la ley 820, de la forma de reajuste, no podríamos avisarle con anticipación. Por eso cuando los medios de comunicación dicen que el preaviso tiene que ser anticipado de cuánto es el valor que va a reajustar, pues se olvidan que el primer mes del año, que es enero, para ese momento no tenemos todavía el, decreto del gobierno de que nos dice cuánto es el IPC. Y hasta aquí este video amigos de Derecho Inmobiliario, el cual espero que nos esté este, estas respuestas a estas consultas que nos están haciendo sobre el incremento del IPC nos ayuden un poquito como a ampliar los conceptos, sobre todo nos aclaren quizás los errores que podamos estar cometiendo, tanto propietarios, arrendadores inmobiliarios como inquilinos arrendatarios y para que todos vivamos en paz y tranquilidad. Por el momento te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, que me sigas en Instagram, que compartas el contenido y que me dejes tus opiniones en, la cajita de comentarios que está aquí abajo. Nos vemos en el próximo video en el que voy a responder más preguntas relacionadas con el cómo se deben hacer los incrementos a la renovación de los contratos. ¡Chao!